أعيد التلقيم تبقى عدو واحد سقطت السبايك في بي أعيد التلقيم لن تضيع حياتك إلى أين يجب أن نتوجه يا طواف الرفد؟ فلا يمكنهم حراسة كل الأماكن في ذات الوقت سقطت ال spike في B. سقطت Jett أرضا ال spike في B. محو عدو تبقى عدو واحد حققنا الفوز بفضل تركيزنا تابعوا على هات المنوال سلاح هنا في الطريق في الطريق في الطريق أحتاج علاجاً رصد عدو أحتاج مساعدة أحتاج مساعدة هنا أراقب هنا أداء سقطت ال spike في إيه السبايك هنا ال spike هنا تبقى عدو واحد Servitor. احذروا سأخترق صفوفهم سأتكفل بالأمر سقطت السبايك في بي آه. وصلت لسبايك في بي ابتعدوا عن طريقي آخر لاعب باقٍ عدو واحد سقطت لسبايك الإصبع بي أداء رائع كان هذا ممتعا أنت من قوى الطبيعة أنشر الفوضى يا ريس Atlas spy. لم ينتهي بعد واجبك. آخر لاعب تفوق جماعي سلاحا مميزا لقتل كوني انتهى هناك هنا احذروا تبقت ثلاثون ثانية سرعت لسبايك لا تموتوا أريد سلب حياتهم المزاح سأقضي عليك هنا سلب البصر لوري اتلس باي رصد عدو جديد أعيد التلقيم حجب الرؤية اكتملت التجربة أم حقا أن ينجح ذلك اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية سقطت ال spike في B. ال spike في B. يا للإثارة عدد من تبقى عدو واحد ما يخصني وقعت السبايك حجب الرؤيه تهينوني هل توقعتم حقا أن ينجح ذلك؟ حياتهم عديمة الجدوى تماما من الأفضل منحها لي أيحتاج أحدكم شيئا؟ انتهى المزاح سأقضي عليك آخر لاعب باق زرعت السبايك آخر جولة قبل التبديل لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا هذا أحتاج هذا شكرا القدرة الخارقة جاهزة القدرة الخارقة أحتاج مساعدة القدرة الخارقة جاهزة القدرة الخارقة جاهزة وضعت لسبايك في بي سأتكفل بالأمر بعماء قصد عدو في بي تبقى عدو واحد هنا الجبهات إذا قتلت كل الأعداء وحدي فلا أجيد المشاركة هناك سقطت ال spike في B. سأقطع أنسجة المكان آه. آخر لاعب باق سقطت ال spike في B. واحد منا على الأقل سيكون خلفهم لا توجد شحنات هنا انقضوا عليهم آخر لاعب باق سقطت لسبايك في بي سلاحا مميزا لقتلهم فهذا أقل ما يمكننا فعله لا توجد شحنات قصد عدو في ايه حجب الرؤيه سلب البصر انطلاق هذا محزن كالبقية تماما نحن هنا أحتاج هذا وصلت لسبايك في اي ازرعوا لسبايك آخر لاعب باقٍ أغلقت البوابة ثلاث أرواح وقت القفز آخر لاعب باق واحد عميان أغبياء أداء رائع إنهم لا شيء بالنسبة لي نقطة الفوز إلى حيث يرقدون إلى الأبد أريد سلاحا أريد سلاحا ما المطلوب؟ قصد عدو في اي اختفي سقطت السبايك في اي تبقى عدو واحد انقطعت بالتوازن فاز المهاجمون